Η λέξη hashtag προέρχεται από την ένωση των λέξεων hash και tag, δηλαδή του συμβόλου δίεσης και μιας ετικέτας, λέξης. Για παράδειγμα, δίεση euro. Η πρώτη χρήση hashtag στα κοινωνικά δίκτυα πραγματοποιήθηκε στο Twitter το 2007 και έκτοτε χρησιμοποιείται έως και σήμερα για την κατηγοριοποίηση συζητήσεων και δημοσιεύσεων hashtag μπορεί να προσδώσει νόημα σε μια δημοσίευση η οποία υπό άλλες συνθήκες να μην είχε νόημα, διότι δείχνει σε τι αναφέρεται. Συνήθως, εντοπίζουμε hashtags αναφερόμενα σε διάφορα events, σε τηλεοπτικά προγράμματα, σε πρόσωπα και καταστάσεις της επικαιρότητα, καθώς επίσης και σε λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν καταστάσεις, όπως για παράδειγμα hashtag selfie. Εκτός από τα hashtags τα οποία αποτελούνται από μία λέξη, υπάρχουν και άλλα τα οποία χρησιμοποιούν φράσεις κολλητά. Για παράδειγμα, hashtag Greece is beautiful ή με χρήση κάτω παύλας. Για παράδειγμα, hashtag Greece is beautiful με τη διαφορά ότι οι λέξεις χωρίζονται από την κάτω παύλα. Επίσης, επιτρέπονται οι αριθμοί, όχι όμως τα κενά. Όλοι οι χαρακτήρες θα πρέπει να είναι κολλητοί και το μόνο σύμβολο που επιτρέπεται είναι η κάτω παύλα.